गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के अपने चैनल डीजे बस्ती क्लब में मैं आपका अपना दोस्त यार विपिन जायसवाल स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में ये वीडियो आप लोगों के लिए आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये उस गाने की वीडियो एफ है जो कि मेरा टू मिलियन क्रॉस व्यूज़ है यूट्यूब पे काफ़ी वायरल सॉन्ग है मेरा और इस गाने का नाम है मुंडा गौरा देख के दीवाना हो गया काफ़ी अच्छा सॉन्ग है ये डांस के लिए काफ़ी मशहूर सॉन्ग है और जो है इस गाने की एफ में ट्यूनिंग प्रोजेक्ट में है और मेरा ट्यूनिंग पे ही वायरल हुआ था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ ये प्रोजेक्ट साझा किया जाए तो प्रोजेक्ट में पासवर्ड लगा हुआ है पासवर्ड आपको वीडियो में दिखाई देगा एफ एल पी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप F L P link description से डाउनलोड कर लीजिएगा और सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक मिल जाएगी और मेरे फेसबुक पे पेज पे फॉलो कर लीजिएगा मेरा फेसबुक पेज का नाम इंटरटेनमेंट का बॉस और आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा तो चलिए आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं सीधा अपने एफ एल पी पे ले चलता हूँ आप लोगों का एफ एल पी सुना देता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एफ एल पी है तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकान को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सो so, वीडियो देखने के लिए